جی ہاں مرد حضرات کی انگلیاں ان کی شخصیات کا راز بتاتی ہیں ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے قسمت کا حال جاننے کی باتیں تو آپ نے سن ہی رکھی ہیں لیکن مرد حضرات کے ہاتھوں کی انگلیاں ان کی شخصیات کے بارے میں بتاتی ہیں حال ہی میں انگلیوں کے حوالے سے تحقیق کی گئی اس کے انتہائی حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں इसके बारे में मैं आपको दिलचस्प हक बताऊंगा। ये राज हमारी शहादत की उंगली और इसके अलावा जिसमें हम आमतौर पर अंगूठी पहनते हैं जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है